ကျေးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖျားယနေ့သာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်ပြာဇိုလဇန်12ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်တနင်္လာနေ့အွန်လိုင်းဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသော အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးအေရီးယားနယူးယောက်နှင့်မယ်ဒီလင်းမှ ဒဟကာဒကာမများမှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဘုရားတွေ့တော်ခြေတော်တော်ဥခိုက်၍ယိုသေးစွာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဘုရား嗯。 နိုင်ငံတကာနှစ်သက်ကူနေဥကာလာ အခါသမယအဲ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတရက်အမေရိကန်နိုင်ငံ 2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးအေရီးယားအယူရောက်နေပေရီလင်းမှာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များစုပေါင်းစင်ကျင့်ပါပြုလို့အပ်သည်နိုင်ငံကနှစ်သက်ကူ2023ခုနှစ် နေဥဓမ္မသဖြင့်အခန္ဓာဝယ်ဟောကြားအပ်သောအမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားသိသောဉာဏ်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်အမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားသိသောဉာဏ် အမြန်သိနေတဲ့အမြင်ဟာအမှားလားသို့မဟုတ်အမှန်လားဆိုတာခွဲခြားသိဖို့လိုအပ်တယ် ပါဠိစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ဘုရားတရားတော်ကြီးရဲ့ရှိရချက်ကလောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေဟာအမှားမြင်နေတာကိုအမှန်ထင်ပြီးတော့ နေကြလို့တန်တရားဝကမလွတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်လိုအမြင်ကဘယ်လိုအမြင်ကအမှားမြင်ပြီးတော့ဘယ်လိုအမြင်ကအမှန်မြင်တာလဲဆိုတာခွဲခြားသိဖို့ရတဲ့ တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားရဲ့အခြေခံဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုအမြင်ရှိမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ဖို့အတွက်ရှင်းလင်းဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်တရားကောင်းစီအနေနဲ့ကတော့ အမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားသိတော်ညာဒါကအမှားဒါကအမှန်လို့ဒီလိုသိတဲ့ညာဟာဒီလိုသိတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သာသိနိုင်တာဖြစ်တယ်။တာမန်တာမန်သိဉာဏ်မျိုးနဲ့သိနိုင်ခြင်းမရှိဘူး တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစင်ကြယ်တဲ့လမ်းစဉ်ကနေသွားကြတာပရမဇုကိုချင်းတိလစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကတော့အတိညာမဟုတ်သေးဘူးအခြေခံအနေနဲ့တိလဝိတ္တုဆိုတာကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ဖို့ရှေးဥစွာလောက်ကြရမယ် ဘာဖြစ်လို့ကိုချင်းတရား ကောင်းမှုလိုအပ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ကိုချင်းတရား မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအနှောင့်အယှက်တွေအများကြီးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အတိညာဖြစ်ဖို့အတွက်အဟံဓာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဟံဓာတွေကိုချွတ်တင်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ် ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပုံရိပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ချင်လို့ရှိရင်မန္တာပြင်ဟာကြည်လင်းနေမှာဖြစ်တယ်မဝါနေတဲ့မန္တာပြင်ပေါ်ကြည့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်မဝါတဲ့ရုပ်တွေမမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မန္တာပြင်ကိုကြည်လင်းအောင် လုပ်တယ်လို့ကိုကျင့်တရားတွေရှုစွာကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားရမယ် ဘယ်တိုက်တာထိကြိုးစားရမလဲဆိုရင်ကိုချင်းတရားပြုပြင်နေဆိုတာအချိန်အများကြီးတော့လိုအပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အခုဆောက်တည်လိုက်လို့ရှင်အခုကိုချင်းတရားဟာ လုံခြုံသွားတာပဲဥပမာတစ်ခု ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ရှင်အင်္ဂုလိမာလာရဲ့အလောင်း ယဟန်မဖြစ်ခင်ကလူတတ်တဲ့လူဆိုကြီးတယောက်အင်္ဂုလိမာလာဆိုတာသူ့နာမည်ရင်းတော့မဟုတ်ဘူးသူ့နာမည်ရင်းကအဟိန္တကာတဲ့ဘသူကမှမညှင်းဆဲသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဟိန္တကအဲ့ဒီအဟိန္တကဟာလူသက်သမားကြီးဘုရားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ သူတတ်ထားတဲ့လူတွေရဲ့လက်ညှိုးတွေကိုမပြောက်ပြက်ရအောင်ကျိုးနဲ့စီးပြီးတော့လက်ဘင်းမှာချိတ်ထားလို့လက်ဘင်းမှာဆွဲထားလို့အင်္ဂုလိမာလာလို့နာမည်တွင်သွားတာအင်္ဂုလိဆိုတာလက်ချောင်းကလေးတွေမာလာဆိုတာပန်းကုံးပေါ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုပန်းကုံးလို့လွတ်ပြီးတော့လက်ဘင်းမှာဆွတ်ထားတာ သူဟာဒုစရိုက်လုပ်ငန်းကိုအကြီးကျယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားကိုချီးညိုပြီးတော့သူ့လုပ်တွေကရှောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီရှောင်လိုက်တာဟာကိုကြီးတိတ္တကိုစင်ကြအောင်လုပ်လိုက်ခြင်းပဲရှောင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာရဟန်းဘုရားရောက်လာတာ အဲ့ဒီကစပြီးတော့သူသူများတဲ့တတ်အလုံးဝမလုပ်တော့သို့တော့ရဟမဖြစ်ခင်ရှေ့ပိုင်းမှာအကြီးအကျယ်လူတွေကိုဒုက္ခပေးတပ်ဖြတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ကမ္မထန်ဒီလန်းကိုကျူပန်အထုတ်တဲ့အခါမှာ တမာရိရအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတမာတိမဖြစ်ဖဲနဲ့သူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေလူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းတွေပုံရိပ်တွေကသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးလာပြီးတော့စိတ်ဟာဆောက်တည်အမရဖြစ်လာတယ်ဒါသဘာဝပဲလေမဟုတ်တာလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်က စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကရှူရှူပေါ်လာပြီးတော့အနှောက်အယှက်ဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီလိုအနှောက်အယှက်မျိုးမဖြစ်အောင်ကိုကျင့်သီလကိုကောင်းမွန်ကြိုးစားကြရတာဖြစ်တယ်အကယ်၍ကိုကျင့်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင် မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာသူစိတ်အာယုန်ထဲမှာပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ အဲ့တော့ရှင်အင်္ဂုလိမာလာတရားထုတ်တဲ့ခါမှာသူရဲ့လူသက်တမဘုရားကပုံရိပ်တရားလွှမ်းမိုးလာလို့တရားထိုင်လို့မရဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားကနီလံပေးတယ်ရှေးပိုင်းဟာတွေမိထားလိုက်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂုလိမာလာပြိတ်ဆုပ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းတော့ပေါ်လာတယ် နော်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်ရတောဟံရိယယသာတိယသာတော်ဆိုအရိယဇတ်မြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဘုရားရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘသူအသက်မှမတတ်ပါဘူးဆိုအချိန်ကန့်သက်လိုက်တာရှေ့ပိုင်းကလောက်ခဲ့တာတွေကိုပြေးပြလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ် အာပြည့်မှုစင်ကြယ်မှုတွေရဟန်းဖြစ်တဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့သူ ကိုကျင့်သီလရှိတယ်ဆိုတာကိုအာပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပုံရိပ်တွေပျောက်သွားပြီးတော့တရားထုတ်လို့ရတာအဲ့တော့သီလရဲ့တန်ဖိုးဟာအဲ့ဒါပဲအနာဝိသဒုက္ခ happiness or innocence အနာဝိဇ္ဇဆိုတာ innocent အပြစ်မရှိတာအပြစ်မရှိခြင်းသည်ချမ်းသာဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှု ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့အပြစ်မရှိတာဟာတိလနဲ့ပြည့်စုံမှာအပြစ်မရှိတာကိုချင်းတိလပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြစ်ရှိနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ကာယကံဝစီကံအပြစ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့စိတ်ထဲမှာ မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကလာရောက်နှောက်ယှက်တဲ့အခါမှာစိတ်တဝိတ္တုဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်ဖို့ခက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့သီလဝိတ္တုဋ္ဌိကာယကံဝစီကံစင်ကြယ်အောင် ရှုစွာကြိုးပမ်းအထောက်အောင်မယ်။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်နှလုံးထုံထုံချပြီးတော့အခုချိန်ကစပြီးကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်ကိုကျင့်တရားကိုဖောက်ဖျက်တာမလုပ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ တဏိဋ္ဌံချပြီးတော့ကိုကျင့်သီလကိုစောက်တည်လိုက်ခြင်းအပြင်သီလဝိတ္တုဋ္ဌိဆက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တလေကကိုးကားပြီးတော့ပြောလို့ရှိကြတယ်တဏ္ဍတိမတ်ကြီးဟာအယေမူရင်ကနေပြီးတော့ယဟနာဖြစ်သွားတယ်ဆို အပြင်ကအပြင်မှာတော့ဟုတ်တယ်မူရစ်တောက်စားပြီးတော့သူနေတာသို့တော့တရားတရားဓုရတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားတော့ကြားနာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူးသူအတိလမရှိပဲနဲ့ယန္နာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တိလဆိုတာအကြာကြီးဆောက်တည်ဖို့ဒီလိုလဲဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုကအဓိကဖြစ်တယ် စိတ်မပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထပ်ထပ်လုံနေမှာပဲလေအခုဆောက်တည်လိုက်တော့ကြဖောက်ဖြက်လိုက်ဆောက်တည်လိုက်ဖောက်ဖြက်လိုက်အဲ့ဒါလိုနေမှာပဲအဲ့တဏ္ဍိမကြီးတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့စိတ်ကပြတ်တယ်ဒါမလုံတော့ဘူးဆိုရင်တသက်လုံးမလုံတော့ဘယ်တော့မှမလုံတော့ရှင်အင်္ဂုလိမလာရဲ့အလောင်းကလည်းအဲ့တိုင်းပဲစိတ်ပြတ်တယ်တော့ လူမတတ်တော့ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုလာတတ်တော့ဘာသူကပြန်လဲခုခံပြီးသူများကိုတတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်တောင်စိတ်ပြတ်တာနော်သူပဲသိခံလိုက်မယ်သူများကို ပြန်ပြီးတော့တတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ခြင်းအပြင်သီလဝိတ္တုဆိုတာရသွားတယ်သီလဝိတ္တုဟာဘာအတွက်လဲလို့မေးရင်စိတ်တဝိတ္တု စိတ်တဝိတ္တုဆိုတာစိတ်စင်ကြယ်မှုလို့ပြောပေမဲ့လို့ဘာကိုဆိုလိုတာတော့ဆိုတော့တမာတိကိုပြောလိုတာစိတ်တဝိတ္တုဆိုတာတမာတိကိုပြောတာစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်တာအဲ့တော့ကိုချင်းတိလပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ဖို့လွယ်သွားလွယ်သွားတယ်တိလဝိတ္တုကကာယကနဲ့ဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တယ် စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကစိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆော့ရှော့တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာအတွက်လဲဆိုရင် အသိပညာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်နော်သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ဘုရားဘာသာကျင့်စဉ်ဟာအမှန်တမ်းစနစ်ကြတယ် systematically လုပ်ထားတာတက်တက်လမ်းကြောင်းပေးထားရုံမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်ပျက်တာလဲအဲ့တိုင်းပဲ သီလမစင်ကြယ်ရင်တမာရိယာကိုခက်တယ်ဒါမို့သီလစင်ကြယ်အောင်လုပ်ပါလို့ပြောတာသူအဆင့်လိုက်သွားတာသူသီလဝိတ္တုဖြစ်အောင်အရင်ကြိုးစားမယ်ပြီးရင်စိတ်စင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့တမာရိယာအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့သီလဝိတ္တုသည်စိတ်ဓာဝိတ္တုအတွက်ဖြစ်တယ် သူ့စင်နဲ့သူသွားတာသီလစင်ကြယ်တာဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးသီလစင်ကြယ်မှုသည်စိတ်တဝိတ္တိအတ္တတာဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့တူတော့ဆို၄ကတိ9တိစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပထမ၄ကတိသည်ဒုတိယ၄ကတိကိုရောက်ဖို့အတွက်တာဖြစ်တယ် တိုက်ပေါ်ရောက်ဖို့မဟုတ်သေးဘူးသူကပထမလေကတိသည်ဒုတိယလေကတိကိုရောက်အောင်ပို့ပေးတာဖြစ်တယ်ဒုတိယလေကတိကတတိယလေကတိအတွက်ဖြစ်တယ်တတိယလေကတိကစတုထလေကတိစတုထကပစ္စမပစ္စမကသတ္ထသတ္ထကတတ္တမအဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင် သီလဝိတ္တုဒ္ဓိကဘာအတွက်လဲလို့ဆိုရင်စိတ်တဝိတ္တုဒ္ဓိတမာရိရဖို့အတွက်အနုဆိုတမာရိရဖို့ခက်လိမ့်မယ်ကိုကျင့်သီလမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ စိတ်တည်ငြိမ်မှုအတွက်ကိုကျင့်သီလရှိရမယ်ကိုကျင့်သီလရှိပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါအစ်စ်မကြော်ရဘူးသူတိုင်သူသွားရတာအဲ့ဒီသီလဝိတ္တုအဆင့်စိတ်တဝိတ္တုအဆင့်သည်ပညာဝိတ္တုအတွက်လမ်းခင်းပေးခြင်းများသာ ဖြစ်တယ်ပညာမဟုတ်သေးဘူး အသိပညာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ပြီစိတ်တဝိတ္တုဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ အမှားနဲ့အမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ရဖို့အတွက်လုပ်ငန်းစတင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိဝိတ္တုလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုကိုစကလုံးနှလုံးနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့ဝိတ္တုရဲ့ ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးကတခါတရံမှားရင်းတဲ့အမြင်ကို ဖော်ဆောင်တာဖြစ်ပေမဲ့လို့တခါတရံအသိဉာဏ်ကိုဖော်ဆောင်တာလည်းရှိတယ်။ဥပမာပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိရှေ့ကစကားလုံးနဲ့ထည့်လို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုရင်မှားရင်းတဲ့အမြင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်အသိဉာဏ်အဲ့လိုကွာတယ် အကယ်၍ရှေ့ကမိစ္ဆာဆိုတာလည်းမပါဘူးတမ္မာဆိုတာလည်းမပါဘူးဒိဋ္ဌိတို့တမ္မန်သုံးတဲ့အခါကျတော့မာရွေးနဲ့အမြင်လားမင်္ဂန်နဲ့အမြင်လားဆိုတာသိဖို့ခက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ယူရတယ် what context စကလုံးနဲ့ဆက်ဆက်လာတဲ့စကလုံးတွေပတ်သက်ပြီးတော့ ဒါဟာမာရွေးတဲ့အမြင်ကိုပြောတာလား။နော်။မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုပြောတာလားဆိုတာ။နှစ်ခုခွဲခြားပြီးတော့ယူဖို့လိုတယ်ပေါ့။မေတ္တာသုတ်ထဲမှာပါတဲ့နောက်ဆုံးကတာလေးတစ်ပုဒ်ကိုချစ်။အလုံးမေတ္တာသုတ်ရကြတယ်။ဒိဋ္ဌိဉ္စအတုပကမ္မသီလဝါတတနေနတမ္ပန္နောဆို အဲ့မှာအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပကမ္မဆိုအဲ့ဒီမှာပြထားတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာမှားသော အမြင်လို့ထိပဲရတယ်စင်နိုနီမတ်တန်ဒိဋ္ဌိနဲ့ထသနာအထုတူပဲနော်စကလုံးနှစ်ခုอ่ะအထိပ္ပယ်တူစကလုံးဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပကမ္မတိလဝါထသနေနတမ္ပန္နောထသနာ ဒီဒိဋ္ဌိကိုတော့မာရွက်တဲ့အမြင် နောက်ကထသနာကြတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုမှားယွင်းတဲ့အမြင်တွေဖြစ်လာတယ်လဲဆိုမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့ပို့တယ်တရဝအနေနဲ့ပို့တယ်ကိုနဲ့ခင်မင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပို့တာမေတ္တာဆိုတာတရဝအနေနဲ့ပို့တာဖြစ်တယ် တရဝအနေနဲ့ပို့တဲ့မေတ္တာတမာတိကိုသာဖြစ်စေတာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တမာတိဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကိုယ်နဲ့ယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်တဲ့မိတ်ဆွေထိုအနေတဆင့်ကိုယ်နဲ့မခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုမှတဆင့်ကိုယ်နဲ့အမြင်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထီအောင်တရဝအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့တော့ခေါင်းထဲမှာဘာဆွဲသွားတော့ဆို တရဝါရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးဝင်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွေးကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အမှားကြီးဖြစ်တယ်မေတ္တာပို့တာကြတော့အမှားမဟုတ်ဘူးတမာရီအခြေအနေမှာအမှားမဟုတ်ဘူးသို့တော့အမြင်အနေနဲ့ကြည့်မှားနေပြီသူနော်တရဝရှိတယ်မိတ်ဆွေရှိတယ်ခင်မင်းသူ ရှိတယ်လို့ဆိုတာအမှားကြီးဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင် ဝိပဿနာ level မှာတရားဆာမရှိဘူးအဲ့လိုမြင်မှုလို့တာဟုတ်အဲ့တော့မေတ္တာပို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားအရှိအနေနဲ့ပို့နေတာဖြစ်တော့ဝိပဿနာကိုကူးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကိုဖြောက်ပါလို့ပြောတာဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပခမ္မနော်မာရွေးနေတဲ့အယူဆတရတုမရောက်ပါစေနဲ့မသွားရနဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုမလိုက်နဲ့တော့လို့ပြောလိုက်တာ သရဝါရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အထင်ကိုဖျောက်ပါအဲ့ဒီနောက်ကို approach မလုပ်ပါနဲ့သူပြောတာအဲ့ဒီအတွေ့ကိုဖျောက်လိုက်ပါဖျောက်လိုက်ပြီးမှကိုချင်းသီလနဲ့ထသနာမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိပါလို့သူဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားအထောက်တော့မယ်စင်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိ အမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားပြီးတော့သိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်အမှန်မှအရေးကြီးသွားပြီဒါဝိပဿနာ level ကိုပြောတာနော်ဝိပဿနာ level ရောက်ရင်သူ့ level နဲ့သူမှားရမယ်ဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သမုဒိသစ္စာ level နဲ့ပရမတ္ထသစ္စာ level ပေါ့အမှန်တရားဆိုတာနှစ်ခုရှိတာ general consensus လို့ခေါ်တယ်အများက အတိမပြုထားတာဒါသမုတိလို့ခေါ်တယ်သမုတိသစ္စာအများကအတိမပြုထားတာလဲအမှန်လို့ယူဆလို့ရတယ်သို့တော့အများကအတိမပြုထားတဲ့အမှန်တရားသည်တကယ်အမှန်တရားမဟုတ်ဘူးတကယ်အမှန်တရားမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အများအတိမပြုယုံနဲ့မှန်နေတဲ့အမှန်ဟာတန်တရားဟောကလွတ်နိုင်တဲ့အမှန်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပရမတ္ထသစ္စာ ultimate truth absolute truth ကိုရောက်အောင်သွားရမယ်သူက general consensus ဆိုရယ်အများအသိမှပြုတယ်အများသဘောတူထားတဲ့အမှန်နဲ့မရဘူးတကယ်အစစ်မှန်မှအမှန်လို့ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီ level နှစ်ခုဟာဘုရားဘာသာကဒီခွဲခြားသိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အခုဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဆိုတာ absolute truth ကိုသွားနေတာ နော် absolute truth ultimate reality ကိုသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားသိမြင်တဲ့ညာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုဒ္ဓိဆိုပြီးတော့စကားလုံးနှလုံးဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ယူရမလဲဆိုဒိဋ္ဌိဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အတိညာ အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ဒီပြင်းနဲ့အမှားအသိကိုဖယ်ရှားလို့အမှားအသိဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကိုဆေးကြောနိုင်လို့တန့်စင်စေနိုင်လို့ဝိတုဒ္ဓိစကလုံးနှလုံးသုံးထားပေမဲ့လို့အထိပ္ပယ်တူတူပဲသို့တော့မြန်ဟာဖြင့်အင်္ဂလိပ်တို့ပြန်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘလို့ပြန်တော့ဆိုတတိဝိတုဒ္ဓိကို purification of view လို့ပြန်တယ်ဒါအဖွင့်ဆိုချက်တွေနဲ့မမှန်ဘူးနော်ဒီဘာသာပြန်ကအမှန်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လို့လို့တော့ရှိတယ်သို့တော့မူရင်းသုံးတဲ့စကားလုံးကအဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး purification of view ဆိုတာအမြင်ဤစင်ကြယ်မှုလို့ပြောရင်လည်း အမြင်ဤစင်ကြယ်မှုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်တော့သူ့ရဲ့မူရင်းသုံးထားတဲ့စကလုံးရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်မြင်ခြင်းဝိတ္တုဒ္ဓိဆိုတာအမှားမြင်မှုကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်းဆိုဒိဋ္ဌိကလည်းပဲညံ့ပဲဝိတ္တုဒ္ဓိကလည်းညံ့ပဲ purification of view ဆိုလို့ရှိရင် view ပဲရသွားမှာ purification မရဘူးတကယ်ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုတာကသဒ္ဒနာကလည်းညံ့မဲ့ဝိတ္တုကလည်းညံ့မဲ့ဒီစကလုံးနှလုံးလုံးသည်အတိညာကိုပြောတာအကယ်၍ purification of view လို့ပြောလို့ရှိရင်အတိညာမရဘူးဒီအင်္ဂလိပ်စကားလုံးအရအတိညာကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားတယ် တခါတလေဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်စကလုံးတွေမှာတော့သူဆိုလို့ရင်မူရင်းစကလုံးကပါတော့ဆိုဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်မြင်ခြင်းဝိတ္တုဒိဆိုတာအဲ့ဒီအမှန်မြင်တဲ့ဉာဏ်သည်အမှားမြင်နေတဲ့အမှားနေတဲ့အရာကိုစိတ်ကြောတန့်စင်ပေးတတ်တယ်လို့ဆိုရုပ်ဆိုလိုတာအဲ့တော့ မှားနေတဲ့အရာကိုတန်ရှင်းတန်ဆင့်သွားစေတတ်တဲ့အမှန်မြင်မှုလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်စကလုံးနှလုံးမှာအထိပ္ပယ်တစ်ခုတည်းပဲเนาะစကလုံးနှလုံးမှာတရက်တရက်ကိုအနေနဲ့တစ်ခုတည်းပဲဉာဏ်ကိုပြောတာလို့အဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိမမှာဘလို့ဖွင့်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်နာမရူပနာ ယာထာဝထတနံဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမတဲ့နာမရူပနာနန္တရားယုတ်တရားတို့ကိုယာထာဝထတနံတကယ်အဖြစ်မှန်တိုင်းအတိမြင်သောဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမဒိဋ္ဌိဝိတ္တိမြည်။ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာအတိညာဉ် အဲ့ဒီအသိဉာဏ်သည်အလုံးနှစ်ခုကိုလှုပ်တယ်ကြည့်လို့ဆိုလို့တယ်အလုံးနှစ်ခုကိုလှုပ်တယ်အလုံးနှစ်ခုကပါလဲဒိဋ္ဌိမြင်ခြင်းဆိုတဲ့အလုံးဝိတုဒ္ဓိစင်ကြယ်စေခြင်းဆိုတဲ့အလုံးဒီနှစ်ခုကိုလှုပ်တယ်လို့ပြောတာအမှန်မြင်ခြင်းကိုဆိုတဲ့အလုံးကိုလည်းလှုပ်တယ်ဒါကဒိဋ္ဌိ ထိုအမှန်မြင်မှုသည်အမှားကိုတန်ရှင်း စင်ကြယ်စေတတ်လို့ဝိတ္တုတိဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်စင်ကြယ်စေတဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီအလုံးနှစ်ခုနဲ့တွဲဆက်ထားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဆိုလိုတယ်တိဋ္ဌိဝိတ္တုတိကစောစောပိုင်းကပြောတဲ့သီလဝိတ္တုတိဆိုတာလဲစင်ကြယ်တဲ့သီလသီလကိုပဲပြောတာ စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြယ်တဲ့တမာတိစိတ်တခုပဲပြောတာအခုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကလည်းစကလုံးနှလုံးဆိုပေမဲ့နှစ်ခုပြောတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုတည်းကိုပြောတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုအသိဉာဏ်ကိုပြောတာနော်ဘယ်လိုအသိဉာဏ်တော့ဆိုရင်နာမရူပနာယထာဝတတနာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမနာမရူပနာနန္တရားယုတ်တရားတို့ကိုယထာဝထတနာ တကယ်ရှိတိုင်းသိမြင်သောဉာဏ်သည်တတိဝိတ္တိနာမတတိဝိတ္တိမြည်ဒါဖြင့်ယုံနဲ့နံကိုယုံနံလို့သိတာဒါအမှန်သိပဲအယုံနံလို့မသိပဲနဲ့ဘယ်လိုသိနေတုံးဆိုတရဝါလို့သိနေလို့ရှင်နံယုံတစ်ခုပေါင်းစပ်ထားတာကိုလူလို့ထင်နေတယ်နတ်လို့ထင်နေတယ်တရဝါလို့ထင်နေတယ် ဒါအမှားသိပဲလေတကယ်ယုံနဲ့နံကလွဲလို့မှတရဝါဆိုတာရှိမှမရှိတာယုံနဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတယ်တွေးခေါ်တယ်ရှိတယ်ငိုတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်စကားပြောတယ်တကယ်တော့ယုံနဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်လို့ရလာတဲ့အနာကြည်နဲ့လုပ်နေတာတရဝါမရှိဘူးဒီထဲမှာလို့ယုံနဲ့ နှစ်ခုတသက်ရှိတိုင်းမြင်တာဟာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ဆိုအဲ့ဒီအရှိတိုင်းမြင်ဖို့ဟာလွယ်လားဆိုတော့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါမမြင်မဲနဲ့လေတွေ့တာမှုကို ရှင်းလို့ရမလားမရဘူးတွေ့တာမှုကိုမရှင်းနိုင်ရင်မုန်တိမှုတွေရောရှင်းလို့ရမလားမရဘူးတွေ့တာမှုကိုမရှင်းမဲနဲ့စိတ်တော်ကားကိုဖယ်လို့ရမလားမရဘူး ဒါကြောင့်မို့တွေ့တာမှုတွေအထင်လွဲမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတွေ့တာမှုတွေကိုရှင်းနိုင်ဖို့ရာအတွက်ဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရှေးဥစွာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာအမှန်မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့သူဆိုလိုတာနော်အမှန်မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်နာယုတ်တို့ကို အရှိတိုင်အမှန်တိုင် illusion မဖြစ်ပဲနဲ့ ရုပ်ကိုရုပ်လို့ပဲမြင်ရမယ်နာမ်ကိုနာမ်လို့ပဲမြင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုသိမြင်တဲ့ဉာဏ်သည်တတိဝိတုဒ္ဓိအဘိဓမ္မထသင်္ဃာကျမ်းကတော့ဘလို့ဆိုတော့ဆိုရင်လက္ခဏရတ္တပစ္စုပဋ္ဌာနာပဋ္ဌာနာဝသေနာနာမရူပပရိကဟောဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိနာမလို့တဘာဝတရားတစ်ခုကို characteristic လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့လက္ခဏာရှုထောင့်ကတွေ့ရမယ်ရတ္တလို့ဆိုတဲ့ function ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရှုထောင့်ကသိရမယ်ပစ္စုပ္ပဌာနာလို့ဆိုရယ် manifestation ပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်ကိုသိရမယ်ပဋ္ဌာနာဆိုရယ်အနိကအကြောင်းတရားကိုသိရမယ်တဘာဝတရားတစ်ခု ရှုထောင့်၄ခုကသိတာ နတ်နဲ့ယုတ်ကိုရှုတော့၄ခုကနေမြင်တာကိုဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတ္တိလို့ပြောတာအမှန်ဝိတ္တုတ္တိမိုက်ကတော့ယထာဘုဒ္ဓထတနာအမှန်ကန်သိခြင်းအမှန်ကန်သိတယ်ဆိုတာဘာလို့လက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပထံပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့ရှုတော့၄ခုကနာယုတ်ကိုသိတာအဲ့ဒါဟာဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတ္တိပဲဆိုတာ ရှင်းပြဖို့မတူပေမဲ့လို့အထိပ္ပယ်ကတော့ထူထူပဲနာမရူပပရိက္ခဆိုတာနာနဲ့ယုတ်ကိုပိုင်ခြားသိနိုင်ခြင်းသိတဲ့ဉာဏ်သည်လို့ဆိုလိုတယ်နာမရူပပရိက္ခောနာယုတ်တို့ကိုပိုင်ခြားသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်သည် သိတဲ့ဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမဒိဋ္ဌိဝိတ္တိမြည်ဝိတ္တိမဲ့ကြတော့နာမရူပနာယာထာဝထတနာနာနေယုတ်တွေကို အမှန်တိုင်းရှုတိုင်းမြင်သောဉာဏ်သည်တတိဝိသုဒ္ဓိနာမတတိဝိသုဒ္ဓိမြည်၏လို့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ level နှစ်ခုရှိတယ်သမုဒိသစ္စာ level ကပြောတဲ့စကားတစ်ခုကိုချင်းတရားတွေမိဘဝတီနော်မိသားစုကျင့်ဝတ်တွေ မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အလုပ်တွေမင်္ဂလာတရားတော်ကိုရှေ့ပိုင်းကဟောတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအဲ့ဒါတွေကသမုဒိသစ္စာလည်းပဲအနေခေါ်တာအဲ့ဒါတွေကမလို့အပ်ဘူးလားဆိုလိုအပ်တယ်လူရဲ့ဆိုးဆိုင်အတိအတွက်လိုအပ်တယ်ကိုကျင့်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာကို သမုဒိသစ္စာလည်းပဲဟောတာ ပရမတ္ထသစ္စာ level ကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအမှန်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရားကထွက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ပရမတ္ထသစ္စာ level ကြတော့အေးသရဝဆိုတာမရှိဘူးအမေဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဖေဆိုတာလည်းမရှိဘူးရှုံးနေတာနှစ်ခုသာရှိတယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒီအရှင်းကိုတွားရတာ level နှစ်ခုရောထွေးအောင်မလုပ်ရဘူးမှာသူ့ level နဲ့သူတွားရမယ်မှာ သုဒ္ဓိသစ္စာလည်းပဲအလဲသူကလည်းသူ society ကိုထိန်းတာပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲဆိုတာဘဝကထွက်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတာအဲဘုရားဘာသာမှာ ထူးခြားတဲ့ level ကြီးနှစ်ခုရှိတယ်။တမုဒိသစ္စာ level ကြတော့အခြားဘာသာတွေလည်းဟောတာပဲတူတူပဲဘာမှမထူးဘူး ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ကြတာသို့တော့ပရမတ္ထသစ္စာ level ကိုဟောနိုင်တာမရှိဘူးအဲ့ဒီနိလမ်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဝိပဿနာတရားရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတောင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ဘဝနှစ်ပေါင်း50နှစ်အတွင်းမှာမတွေ့ပါဘူးလို့ပြောတယ်ဘုရားကအသက်80နေရတာ ဟိုတက်တော်အပြင်80ဘာဖြစ်လို့နှစ်ပေါင်း90တနှစ်လို့ပြောတာတုံးဆိုတော့တရားရှာတဲ့နှစ်နဲ့တရားသိတဲ့နှစ်တွေကိုပြောတာ29နှစ်ကလူ့ဘဝမှာနေခဲ့တာအဲ့ဒါထဲမပြောတော့တောထွက်ပြီးတရားရှာတာက6နှစ်ဖရာအဖြစ်နဲ့တရားဟောတာက45နှစ်6နှစ်နဲ့45နှစ်ပေါင်းပြီးတော့52နှစ်လို့ပြောတာ အဲ့ဒီအတွင်းမှာဝိပဿနာတရားဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစိတ်တသေးတာတောင်ဟောတာမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားပြဋိဘံသံဃာနိမှာသူဗဒ္ဒပြပတ်ကြီးကိုဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘယ်အဆင့်ကိုပြောတာတော့ဆိုခုပရမတ္ထသစ္စာအဆင့်ကိုပြောတာဒါကြောင့်ပရမတ္ထသစ္စာအဆင့်ကဘယ်ကနေစမှာတော့ဆိုအခုဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတ္တိကစတာနော်ဒါဟာဝိပဿနာရဲ့ အစပဲဝိပဿနာလမ်းရဲ့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုတက်ဖို့ပထမဆုံးလှိကတိလို့ဖြစ်လာတယ်သို့တော့ရှေးပိုင်းကဝိတ္တုဒီခုနှစ်ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အေးနံပါတ်1ကတော့သီလစင်ကြအောင်လုပ်နံပါတ်2ကတော့တမာတိရှိအောင်ကြိုးစားတမာတိနဲ့မှစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှင်းထုတ်နိုင်မှာ တမာတိတရားသည်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှင်းထုတ်တာဖြစ်သောကြောင့်စိတ်တဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလောက်ရှင်းပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အမှန်မြင်ခြင်းနဲ့မှားရွက်နေတဲ့အတွေးတွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့မှားရွက်နေတဲ့အမြင်တွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့စတင်တာတော့ဒီဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိပဲ။အော်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိပဲတို့ အဲ့ဒီလိုမြင်အောင်ကျုစာအထောဒါကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာတဲ့တေချာအောင်ကိုကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်တယ်။နိုင်ယုံမှာတပါတခြားရှိသလားမရှိဘူးလားလို့တေချာအောင်လုပ်ချင် ခွဲခြားစိတ်ဖြာလိုက်တဲ့အခါမှာအမှန်မဟုတ်တဲ့အမြင်ဟာပျောက်သွားတာပဲထုံးစံပဲနော်အစစ်မှမဟုတ်လို့ရှင်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကားဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာလဲလူတွေကကားနဲ့သွားတယ်ကားနဲ့လာကြတယ်ကားစီးကြတယ် ကားဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာလဲလို့ကားရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီဖြုတ်ပြီးတော့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားဆိုတာပျောက်သွားတယ်ကားဆိုတာရှာတွေ့ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် body တွေ့မယ် pin တွေ့မယ် engine တွေ့မယ် battery တွေ့မယ်ကားရဲ့စက္ကရိယာတွေပဲတွေ့မယ် အဲ့ဒီပေါင်းစားထားမှလူတွေကကားလို့ခေါ်တာကိုတစားစီဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကားဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကားဆိုတဲ့အခေါ်ကအမှန်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးပေါင်းဆက်ထားလို့ခေါ်တဲ့အခေါ်ဖြစ်နေတယ်ထို့တူရဲ့တရဝါဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ရှုံးတဲ့နံကိုတစ်ခုစီခွဲထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဟာကိုတရဝါခေါ်မလဲခေါ်စရာမရှိပြန်ဘူး တခုစီမေးလိုက်ဒါရုပ်တာဒုက္ခနာကိုပဲကြည်လိုက်စပင်ကစပင်ပဲမျက်စိကမျက်စိပဲနှာခေါင်းကနှာခေါင်းနာနာရှာဒါလူဆိုတာပျောက်သွားပြီတဲ့အဲ့တော့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေမှန်သမျှဟာ အမှန်တရားမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အရှိတရားလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအထင်အမြင်များတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထင်အမြင်တွေအလုံးကိုပျောက်အောင်ကြိုးစားတာ ထေထိဝီတုတ်တိဥပမာတစ်ခုပြောမယ်လူတွေပြောကြတယ်တခုမြင်ငါမြင်နေငါမျက်စိနဲ့မြင်နေပြောကြတယ်ငါကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာအဲ့ဒီမှာရှာကြည့်ဘာတွေတွေ့ပြုံးဆိုရင် မြင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရှားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိတွေ့မယ်မြင်စရာအာယုန်တစ်ခုတွေ့မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်တွေ့မယ်အာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်လာတဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေ့မယ်စိတ်ခံစားချက်တွေ့မယ်ဒါပဲတွေ့မယ်ငါဆိုတာဘယ်သူကိုခေါ်မလဲအဲ့ဒီငါခုတည်းကတရားနာမည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် စကုပတာရာရူပယုံစကုဝိညာဉ်စိတ်ဖတ်တာဝေဒနာအဲ့ဒီငါအခုဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါပဲငါဆိုတာဘယ်သူကိုပြောမှလဲအဲ့ဒီငါအခုပေါင်းလိုက်တာပဲလူကငါလို့ပြောနေတာလေတရဝါလို့ပြောနေတာအဲ့ဒီငါခုတည်းတခုခုပြတ်သွားလို့ရှိရင်လုံးလို့မမရတာမြင်နေဆိုရင်ဖြစ်တော့လေမျက်စိမရှိရင်လည်းမြင်နေဆိုရင်ဖြစ်ဘူး မြင်စရာအာယုံမရှိရင်လည်းမြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဟန်ချက်ညီညီတဲ့ငါခုလုံးဆုံးမမြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာအဲ့တော့ဘသူ့ကိုငါလို့ပြောမှာလဲဒီငါခုတည်းတခုကိုငါလို့ပြောမှာလားလို့ဆိုတရောလို့ပြောမှာလားဆိုပြောရမှရှိဘူးသူ့နာမည်နဲ့သူပဲအဲ့တော့ရှုပ်တရားတန်တရားတွေအစုအဝေးဖြစ်ချင်းမျှတာဖြစ်တယ် justice phenomena ဆိုတဘာဝတရားတက်တက်ပြန်တာဖြစ်တယ်တရဝဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးလို့အဲ့လိုမြင်အောင်ကြိုးစားရမှာအဲ့လိုမြင်ပြီးဆိုမှဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဖြစ်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီလိုမြင်မှုဒါဖြင့်အဲ့လိုမမြင်လို့ရှိရင်ဘာပြဿနာဖြစ်လဲ တရဝါလို့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြဿနာဖြစ်တယ်ဘလို့လားအပ်တဲ့အထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေစတက်ဖြစ်လာတယ်တရဝါလို့ထင်လို့ရှိရင်အတွေးခေါ်လွဲမှားမှုတွေဖြစ်လာတယ်တရဝါလို့ထင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီတရဝါဒီသိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာနှစ်ခုလား တရဝါလို့ထင်လိုက်တာ ਨੇ လူဆိုလို့ရှိရင်ဥမာပဲနောက်ဘဝသိပြီးတဲ့နောက်နောက်ဘဝဖြစ်တယ်သိပြီးတဲ့နောက်နောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမှားယွင်းတဲ့အမြင်တွေထပ်ဆင့်လာတယ်လဲသိပြီးနောက်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဥစ္စေတဝါဒဖြစ်သွားပြန် တရဝဟာပြတ်ဆဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပျောက်ပြက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားပြီသိပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆပြန်လို့ရှင်တရဝဟာထာဝရမြဲနေတယ်လောကကြီးထဲမှာသူကရှိနေတယ်သဒ္ဒရဒိဋ္ဌိပဲရောက်သွားတယ်အဲ့တော့မလိုလားအပ်တဲ့အတွေးခေါ်နှစ်ခုဟာထပ်ကွဲလာတယ်လို့ဆိုလို့တယ်အကယ်၍ယုံ nant နှမျိုးသာ ရှိတယ်လို့ တွက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာ problem မလာတော့ဘူးတရဝါမှမရှိတာရုပ်နဲ့နာမယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်နဲ့ကြတော့ဗာပြောအကြောင်းရှိရင် ဖြစ်တယ်အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိနေသေးရင် ဖြစ်မယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိတော့ရင်မဖြစ်ဘူး ဥစိရတတ္တတာမလာတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှောင်ရှားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပဋိစ္စသုပ္ပတ်ကိုဟောတာအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်မယ်အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်မယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟောတဲ့ပဋိစ္စသုပ္ပတ်ဒီဥစိရဝါရနဲ့တတ္တဝါရကိုရှောင်ရှားခြင်းပဲဖြစ်တယ် ဒါအလွန်သိမ်မွေးနေနေတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ absolute truth လည်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မတက်ဖဲနဲ့ဘယ်သူမှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဒီလမ်းကြောင်းပေါ်တက်မှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်လို့သူဆိုလိုတယ်သမုဒိသစ္စာလဲပဲမှာနေရင်တော့တန်တရားထဲမှာပဲရှိမယ်သမုဒိသစ္စာလဲပဲကနေထွက်ပြီးတော့ ပရမထသစ္စာ level ကို ရောက်မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတွေးနိုင်တယ်လို့အဘုရားဘာသာမှာ level နှစ်ခုနဲ့မသားထားဖို့လိုရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခိုင်အမာသိမြင်လာအောင်ဟိုကြိုးစားအထောက်ကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ တရားမရှိဘူးဆိုတာသိကြလောက်အောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရမြင်တဲ့အချိန်မှာစစ်ဆေးကြည့်ဘာတွေဖြစ်တာလဲကြားတဲ့အချိန်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ဘာတွေဖြစ်လဲအနမ်းရတဲ့အချိန်မှာစစ်ဆေးကြည့်မယ်စစ်ဆေးတာ contemplation ပဲ meditation ပဲ contemplate ဆိုတာ contemplation ဆိုတာတတိနဲ့ပညာနဲ့စူးစိုက်ပြီးတော့လေ့လာတာပြောတာလူတွေကသိပ္ပံပညာလက်ထဲမှာသွားပြီးတော့ရှင်းကြတာပဲလေလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တာဒါလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်အောင်အဲ့လိုမှာဆက်ဆက်ကတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဝိပဿနာရှုဖို့ရအတွက်အမြင်နဲ့ပတ်သက်တယ် အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်အနံ့ရမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်အနံ့ရဲ့အရသာရဲ့အထိတွေ့ဒီသုံးခုကိုပေါင်းထားတယ်အမြင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာကြတော့သုတိသုတ္တမတ္တအနံ့ရဲ့အရသာရဲ့အထိတွေ့ရဲ့ကြတော့မုတိမုတ္တမတ္တပေါင်းပြီးတော့ထားတာဩစိတ်ကူးကြံစီလို့သိတာကြတော့ဝိညာတေဝိညာတပတ္တဆို point ၄ခုပဲပေးထားတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဝိပဿနာရှုဖို့ point ၄ခုပဲပေးထားကဲအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြည့်အောင်ခုနပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအမြင်နဲ့ဆိုတာဟာငါကဘာတူလဲအကြည့်ပဲမျက်စိကိုငါလို့ခေါ်မလားအစင်အယုံကိုငါလို့ခေါ်မလား မျက်စိကလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လာတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာသာဖြစ်တယ်မြင်လာတဲ့အာယုံကလည်းပဲမျက်စိကိုနဲ့ပေါင်းစုံပြီးသွားလို့ဖြစ်တယ်ပေါင်းစုံလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေါင်းစုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရလကမြင့်သိစိတ်ပဲမြင့်သိစိတ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးပါလာတာကဖတ်တာနဲ့ဝေဒနာစိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်လာတယ်ငါးခုပဲတွဲပါနော်မျက်စိရဲ့အစင်အာယုံရဲ့ မြင်သိစိတ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဒါပဲဖြစ်တာပဲလေတခြားဖြစ်တာမဟုတ်ဆက်ဆက်ကတော့ကြတော့တဏှာထည့်လိုက်တဲ့အခါ6ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တမန်အားဖြင့်ကတော့5ခုပဲ5ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ5ခုကိုတရဝလို့ခေါ်မလားငါလို့ခေါ်မလားဆိုငါလို့ခေါ်ကြအကြောင်းရှိဘူး မျက်စိကယုတ်တရားတသက်တာဖြစ်တယ်မျက်စိတဲ့ထင်ဟပ်လာတဲ့အဆင့်အာယုံကလည်းယုတ်တရားတသက်တာဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ခုဆုံငင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဇာတိမြင်သိစိတ်သည်နန္တရားတသက်မြတ်သာဖြစ်တယ်ဖတ်တာကလည်းနန္တရားတသက်မြတ်သာဖြစ်တယ်ဝေဒနာလည်းနန္တရားတသက်မြတ်သာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယုတ်နဲ့နံနှစ်ခုဖြစ်ခြင်းမြတ်သာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပဲငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူကသူ အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးပျက်စီးသွားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်လို့ဆိုတော့ဒါဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာတန်တရားမှနှစ်ပေါင်းကြာရှိသွားဒီအမြင်ကမရှားခဲ့သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အမြင်ကိုပြောင်းဖို့ဆိုတာခက်တယ်ကြားတဲ့အခါမှာလည်းပဲငါကြားတယ်လို့ပြောကြတယ် ကဲငါကြားတယ်လို့ပြောရအောင်အဲ့ထင်မယ်ဘာတွေဖြစ်တာတုံးလို့တွေ့ကြည့်လိုက်နားရှိတယ်နားမှာအတန်ကလာပြီးတော့ရိုက်ခတ်တယ်ကြသိစိတ်ပေါ်တယ်ဖတ်တာပေါ်တယ်ဝေဒနာပေါ်တယ်ဒါမဖြစ်မနေဒီတိုင်းသွားနေတာပဲအဲ့ဒီပဲငါဆိုတာဘယ်သူ ပြောမှလဲ တရဝါဆိုတာဘသူခေါ်မှလဲအလုံးဟာတဘာဝတရားတသက်မြတ်သာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်သူကသူပြတ်သွားတာကိုလုံးနိုင်တာလည်းတခုမှမရှိဘူးအတန်ကြာလို့အသိစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတာကိုလုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးများသာဖြစ်တယ်ကိုလုံးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနားလည်းကိုလုံးထားတာမဟုတ်ဘူးအမေကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဖေကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖရာသခင်ကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကံကနေပြီးတော့ ဖန်တီးပေးလိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့အရာအဲ့ဒီပေါ်မှာအတန်ကလာပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတဲ့အခါမှာခြာတိစိတ်တွေပေါ်လာတယ်စီကိုလည်းနဲ့တီးလိုက်တဲ့အခါမှာစီတန်ထွက်လာတယ်လို့ပဲအကိုလို့တာတခုမှမရှိဘူးတော့အဲ့ဒီထဲမှာလည်းပဲတရဝဆိုတဲ့အရာတခုမှမပါဘူးယုံနဲ့နာနှစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနာမရူပပရိက္ခဟော ရှုံးတဲ့နာမဲရှိတယ်နာမရူပနာယာထာဝတ္တနာဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမရှုံးတဲ့နာနှစ်မျိုးကိုသာလဲအမှန်သိနေတယ်ဆိုအဲ့ဒါဝိပဿနာပဲเนาะဒိဋ္ဌိဝိတ္တိပဲအမြင်စင်ကြယ်မှုပဲအဲ့တော့ထိုင်ပြီးတော့အဲ့တိုင်ပဲစဉ်းစားကြည့်တကယ်မြင်အောင်တွေးနောက်တစ်ခါထမင်းစားတယ်ကော်ဖီတောက်တယ် breakfast စားတယ် lunch စားတယ်ပေါ့တစ်ခုစားတယ်အစာစားပြီဆိုရင်ဘာရင်လာတယ်တတိထပြီးတော့စားကြည့်ကော်ဖီတောက်ပြီဆိုရင်ဘာနဲ့ဘာကအရင်လာတော့ဆိုအနံ့ကအရင်လာတယ်မတော့သေးဘူးကော်ဖီနံလေးကနှာခေါင်းကိုအရင်လာတိုက်တယ်အဲ့ဒါက၅ခုဖြစ်တယ်နော်နှာခေါင်းရယ်ကော်ဖီရဲ့အနံ့ရယ် နာအနတ်ကိုသိတဲ့စိတ်ရယ်ဖတ်တာရယ်ဝေဒနာရယ်ငါးခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟောတရားငါးခုဖြစ်ခြင်းပဲကော်ဖီပကံလေးကိုယူပြီးတော့တောက်တော့မလို့လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမှာလည်းငါမပါဘူးနောက်တစ်ခါတောက်လိုက်ပြီးတောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာလာတော့ဆိုကော်ဖီကြီးကအေးနေတယ်ကော်ဖီကပူတယ်ပူတာအေးတာသိတယ် အဲ့ဒါကြတော့ကာယပတာရဖုတ္တပါယုံပူရာအေရာတေဇောဖုတ္တပါယုံအဲ့တော့အပူအေးအပြော့မှာကိုသိတဲ့ကာယရဲ့ထိလာတဲ့ဖုတ္တပါယုံရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဆုံးပြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ထိသိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာအဲ့မှာလည်း၅ခုဖြစ်တာပဲ ပြီးပြီဆိုတော့မှကော်ဖီတောက်လိုက်တော့အော်ကော်ဖီကခါတယ်ကော်ဖီကစိမ့်စိမ့်လေးဆိုတာရသိလာတယ်အဲ့လိုသိတာကြတော့တက္ကနာဖြစ်သွားပြန်ပြီလျာရဲ့အရသာရဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာအရသာသိတဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ဖတ်တာပေါ်တယ်ဝေဒနာပေါ်တယ်အဲ့တော့ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်တောက်ထားသေးပဲနဲ့ရှုပ်တရားနံတရားပေါင်း15မျိုးဖြစ်သွားတယ် နော်15မြို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ15မြို့ထဲမှာငါရှိသလားတတဝါရှိသလားမရှိဘူးဒီ15မြို့ပဲနော်15မြို့ကတပြိုင်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူเจ้าနဲ့သူဖြစ်သွားတာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားကြတာအဲ့ဒါလို့သိတာကိုပဲနာမရူပနာယာထာဝထသနာဒိဋ္ဌိဝိတ္တုနာမလို့ပြောတာဒါဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိဖို့လိုသေးတယ် ဟုတ်ပြီကော်ဖီတောက်ကော်ဖီတောက်တယ်စားစားတယ်15မျိုးမျက်စိကမြင်တာ5မျိုးရုပ်နာ5မျိုးဖြစ်တယ်နားကြားတဲ့ခါမှာရုပ်နာ5မျိုးဖြစ်တယ်အစားစားတဲ့အခါမှာ15မျိုးဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီစိတ်ကူးကြံစည်တဲ့အခါကျတယ် အဲ့ဒါတွေမပါဘဲနဲ့တသက်စိတ်ကူးကြံစီတာမနေ့ကအကြောင်းအရာပြန်တွေးတယ်နောက်နေ့ဖြစ်မဲ့ဟာတွေးကြည့်တယ်နော်2022ခုနှစ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအကြောင်းအရာတွေပြန်တွေးတယ်အဲ့ဒီမှာရောငါပါလားအဲ့ဒီမှာတွေးတဲ့စိတ်ကတစ်ခု အဲ့ဒီမှာဟိုအခြေခံစိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ attention လုပ်တဲ့စိတ်ကတစ်ခုပြီးတဲ့အခါကျတော့တွေးတဲ့အကြောင်းအရာကတစ်ခုအဲ့ဒီ attention လုပ်တဲ့စိတ်ရယ်တွေးတဲ့စိတ်ရယ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအတွေးအာယုံရယ်ပေါ့လေ attention လုပ်တဲ့စိတ်ကအဝိဇ္ဇံစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ရယ်အာတွေးတဲ့အာယုံရယ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတွေးသည့်စိတ်တွေပေါ်လာတယ် အဲ့ဒီတွေးသိစိတ်နဲ့အတုတကဖတ်တတ်ပါတယ်ဝေဒနာပါတယ်ငါးခုပဲအဲ့ဒါလေစိတ်ကူးကြံစည်ရင်လည်းဒီငါးခုဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီမှာကြတော့ရှုပ်တရားမဟုတ်ပဲနဲ့နန္တရားတသက်ဖြစ်တာပေါ့သို့တော့တွေးရတဲ့အကြောင်းအရာကရုပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်နာမ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်တွေးတဲ့အကြောင်းအရာကြတော့ ဥပမာမနေ့တော့စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်စိတ်ဆိုးတာကိုတွေးရင်တော့ဒါနန္တရားကိုတွေးတာပဲဘသူကိုစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီသူကိုမြင်အောင်နေလို့ရှင်တော့ဒါယုတ်တရားပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲယုတ်တိနန္ဒီဖြစ်တာပဲရှိတယ်ယုတ်နံကလွယ်လို့တခြားဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဝိညာတိဝိညာတမတ္တအကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတရားပေါင်း30ပဲ နော်နေ့စဉ်နေ့ဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့တွေမျက်စိကမြင်တာနားကကြားတာနှာခေါင်းကနှမ်းရှူတာလျှာကအရသာတိတာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့တာစိတ်ကူးကြံစီတာဆိုတဲ့ခါမှာဒီယုံနဲ့တရားအနည်းဆုံး30ဖြစ်နေလက်ကြဖြစ်ဒါတွေပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒီ၅ပါးတွေကိုအဲ့ဒီ30ကိုခန္ဓာဖွင့်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲတကယ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲ ဒါဖြင့်လူတွေဟာဘဝကိုတွေ့တာနေကြတာဘသူတွေ့တာလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တာနေတာပဲလေခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တာနေရင်ဒုက္ခအဆုံးမတတ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်မှဒုက္ခအဆုံးတတ်တယ်ဒါ Buddhist way for liberation ပေါ့ liberation ရဖို့ရအတွက်ကဒီအဆင့်မြင့် level ကဒီတိုင်းသွားတာနော် အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဆိုတာဟာအခုလို့ရှုံးတဲ့နာနဲ့သာရှိတယ်ရှုံးတဲ့ကလွဲပြီးတော့တတဝမရှိဘူးဆိုတာကိုသေချာတဲ့သေချာအောင်ဟိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုဒီတရားတွေရဲ့အပြင်အခြားဘာတွေဖြစ်သေးတယ်လဲလို့တွေးအောင်ရှာနော်မတွေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် မရှိတာမတွေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ကျန်တာတွေအထင်မြင်မြတာဖြစ်တယ်လို့သိလို့ရှိရင်ဒါတကယ်အမှန်သိပဲတရားအသိဆိုတာအဲ့ဒီထအောင်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီလားလဲဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ foundation ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမြဲဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်မမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ် ကိုလုံးနိုင်တာတခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အနတ္တသဘာဝကိုသိဖို့လိုတယ်ဆိုဆင့်တက်လာဗျာအဲ့ဒီညာနေကြတော့တဆင်ပြီးတဆင်တက်သွားတာနော်တဆင်ပြီးတဆင်တက်သွားတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒါဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာအခြေခံအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိတာကြတော့ပစ္စယပရိက္ခညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုအကြောင်းတရားနဲ့ကွာယုံ nant ကိုတိပြီးတဲ့နောက်မှာထိုယုံ nant နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သုံးသက်ကြည့်တယ်မြဲသလားမမြဲဘူးလားထာဝရလားတခဏလားသုံးသက်ပါများလာတဲ့အခါမမြဲဘူးဆိုတာသိလာတယ်အဲ့တော့ဖြစ်မှုပြမှုတွေကိုတကယ်ကိုဖြစ်ခိုက်ပြက်ခိုက်မှသိလာလို့ရှိရင်ဥရိယပြညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဥရိယပြညာသိလာရင်ဖြစ်ခိုက်တောင်မှအာယုံမပြူတော့ဘဲနဲ့ပြတ်ထားတဲ့ကြီးပဲမြင်လာရင်ဖင်ကညာဆိုဒါအနိစ္စလန်းဆုံးသွားတဲ့သဘောပဲ ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာ အမြင့်ဆုံးကပြောရမယ်ဆိုရင်အနိစ္စဉာဏ်ဟာပင်ကမှာလမ်းဆုံးတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖြစ်လာတဲ့ဖယညာတို့ဒါစိတ်အခြေအနေတွေအသိဉာဏ်တွေပြောင်းသွားဖို့ပြောတာဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် အသိအမြင်တွေအတွေးတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါလောက်ပြက်နေတာကြီးဟာကြောက်စရာကြီးပဲလို့မြင်လိုက်ဖယညာ အန္တရာယ်ပြန်လိုက်တာဆိုလို့မြင်လို့ရှင်အာရိတဝညာအန္တရာယ်များလို့ညီခွေစရာကောင်းလိုက်တာဆိုနိဗ္ဗိဒညာဒီဘဝကြီးကလွတ်ချင်လိုက်တာဆိုမုံစီတုကမြတ်တာညာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းမှာဘယ်မှာရှိတယ်လဲလို့ပြန်စဉ်းစားတာပဋိသင်္ခာညာသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာဒီလိုပဲလို့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်ကို စိတ်အေးလက်အေးပူပင်တော့ကမရောက်ဖဲနဲ့အေးငြိမ်သက်သာစွာရှုနိုင်လာတာကြတော့သင်္ခါရုပ္ပခာညာတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာရှုလာနိုင်မှ တွေ့တာမှုတွေမုံတိမှုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းညှင့်သက်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးမှတွေ့တာမှုက လုံးဝလွတ်သွားတယ်မုံတိမှုကလုံးဝလွတ်သွားတယ်ဆိုရင် ညာနာတတနာဆိုရဲမဲ့ညာဖို့ညာရသွားတာပဲသင်္ကာရုပ္ပကညာသည်ဝိပဿနာညာနဲ့မှထိတ်ဆုံးပဲအဲ့သင်္ကာရုပ္ပကညာရင့်တန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မက်ကိုကူးသွားတာမက်ကိုကူးသွားတာဟာဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဒုက္ခပေးနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့လွတ်ရာအခြေအနေကိုမြင်ပြီးတော့ ရှင်ထဲမှာဆွဲနေတဲ့ကိရိတာတွေအမှားမြင်မှုတွေကိုကုန်ရှင်းထုတ်လိုက်နိုင်တာအဲ့ဒါမေညာမေညာရပြီးတော့ဖိုးညာဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ချင့်စင်အဲ့ဒါလောက်လေးနဲ့တယ်လို့ဆိုလို့အပြောသက်သက်မဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်တည်းတွေ့ကျင့်လို့တကယ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။လွယ်သလားဆိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့တော့မရဘူး လွယ်သလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဒါ individualize ပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လွယ်မယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခက်မယ်ဘလောက်လောက်အောင်မလဲဆိုတာလဲလူနဲ့ပဲပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်ပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တမနဲ့နဲ့ရခြင်းရသွားတယ်ချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လဲတက်တက်နဲ့မရတာလည်းရှိတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ qualification နဲ့သွားတာ လောကီပညာတစ်ခုသင်တာတောင်မှပဲတတ်တဲ့လူရှိတယ်မတတ်တဲ့လူရှိတယ်ထူးချွန်တဲ့လူရှိတယ်မထူးချွန်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့တိုင်းပဲလောကုတ္တရာပညာရမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလို့မှတ်ရဘယ်နဲ့ရဲ့အထောက်အမှတော့ဆိုမရမချင်းအထောက်အမှလို့ပဲပြောရမှာနော်ရှားကျင်တဲ့လူကြတော့တမနဲ့နဲ့လည်းရနိုင်တယ်တနိုင်နဲ့လည်းရနိုင်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ qualification ပေါ်မှာမူတည်တယ်လမ်းစဉ်ကတော့ဒါပဲဘသူလှုပ်လှုပ်လမ်းစဉ်ကဒါပဲ ဒီတိုင်းသွားမှာပဲဒီအစဉ်တိုင်းသွားတာအဲ့တော့ဒီနေ့အဓိကအားဖြင့်ထေတိဝိတုဒ္ဓိအကြောင်းကိုရှင်းလင်းဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာအမှားကပါလေတရဝလို့မြင်နေတာအမှားရှုံးတဲ့နာနှစ်ခုသာရှိတယ်ဆိုတာအမှန်နော်အဲ့တော့ကိုမြင်နေတာအမှားမြင်တာလားအမှားမြင်တာလားဆိုတာကို တတိထားပြီးတော့အမှားမြင်တာတွေပျောက်အောင် အမှားမြင်အောင်အမှားမြင်ခြင်းတို့ရောက်အောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှေ့စချလေးဆိုလိုက်အောင်ဒီကပဲ နားထောင်ရုံပဲထောင်လိုက်တာအရှင်ဖရာဖရာရိတော်တို့သည်တန်တရားကိုဆင်ရင်မှလွတ်ကင်းရအမှန်ယနေ့ပံကို ရှိတန်ကြလျက်နိုင်ငံတကာနှစ်သက်ကူနှစ်ဥကာလအခါသမယဝယ် အထုဓမ္မသဘင်ရှင်ရင်ချင်းပါ ပြုလုပ်ကြ၍တရားတော်မြတ်ကိုရှုသည်လင်းမြတ်စွာနာယူမှတ်သားကျင့်ကြံပွားများကြပါကုန်၏ဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်း ဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏30ဘုံချင်းလီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း